Hola, querido. Hola. ¿Cansado, querido? Sí, cansado. Yo te lo sirvo. Siéntate. Te tengo que decir algo. Lo estuve pensando bien y me parece que es el mejor momento para hacerlo. Solo espero que no me reproches demasiado. Eso es todo. Solo espero que no armes ningún escándalo. No quiero ningún problema por mi carrera. Me voy a, a preparar la cena.